えじゃいただきますはいお好きなの食べてくださいいただきますえどうしよう <laughs> 食べるこれ手使っていいですかもちろんポテトで <laughs> ポテトで席食べてあいいはい上手上手えどうしよういただきますもう好きなのいてください目の前からこれなんだっけこれがワシントンバーガーこれがワシントンだ僕トランプいただきますどうぞ 私いつも普通のあのなんかネイビーバーガーザ・ネイビーバーガー食べてる、うん、なんかメニュー表見とありすぎてそうなんです私アボカド好きだからここのアボカドバーガーが超好きですじゃあちょっといいですか先に、はい、いただきますうんうまっ <laughs> これですわ <laughs> 早速やおい テレビで見た表情ですね <laughs> 恥ずかしい直接戦ってないじゃないですかあそっか普通にご飯は行きますけど確かに確かにそうだわうん、うんグルメバーガー系ってあのでもいまだに食べ方の正解が分からない <laughs> いやでも口の周り汚して食べるやっぱりそれが、はい っていう感じ、ここ多分ネイビーバーガーの中でも12番1番ぐらい人気な店、あいただいてますすいません美味しいです <laughs> <laughs> めっちゃ美味しい、うんめっちゃ美味しい うん、じゃあ食べよう、はい、一息バタバタ女子力をじゃあお願いします <laughs> 女子力を女子力をこれ切れるんですか <laughs> あでもまだ全然チーズとろっとしてる、ま、全然ナイフ届かないですよ下まで 押さえてよここっちだこっちを押さえてればやばいやばいやばい肉がさ肉頑張れあ肉がやばいいたあいいねいいねいいね力がすごいやばいな ましょうよせっかくなんだ断面わーすごいこれはこれはこれあやばいチーズやばいこれいいもういい私そのまま行こうあやばいやばい とソース的な。このまま。うん。チーズうますぎる。同じことです。 <laughs> るのは無理ですね、はい、 <laughs> いいのいいの ゼロでもうまいうちらご飯行くともうぐちゃぐちゃだよ飲んで食って店の人絶対嫌だろうなえなんか食べるのはもちろん早いですけど、うん、飲むのも多分普通の人の何倍早いから飲み <laughs> まくってるもん、うん こっちに来てないあ <laughs> うまいジェンガのようにジェンガのように さかこんな仲良くなるとは思わなかったけどありがたいねだって言言ったら僕はで変な話今仲良くさせてもらってる人みんな見てた人なんで <laughs> 一番えってなってますけどねいやいやいやなんかでも本当に初めて会った時にこんなに人がいい人っているんだと思って、えー、本当に。 だいぶ持ってます本当本当 <laughs> 大丈夫かな壺とかかわされないかなって <laughs> 悪い人じゃないと <laughs> 大丈夫かなってっ不安になった私は最初に表でご飯とか行ったのはあれですよね正月のそうそうそうそう特番の打ち上げみたいなそうそうだってもう 12月から考えて今のところ毎月もう定例会やって、 <laughs> 今月もやるっていう話で、うん、そうそうそう あの抜けちゃってカッてたらジュルって卵全部落ちてるそうなんですよ一番一緒に食べたかったとこなんですけど、うん、全部抜け落ちてるナチュラルに抜けちゃったっていう、 いっぱいとかじゃなくて、結構満足思ったくて <laughs> まあまあまあまあ、まあ、かなり普通のメニューでこう500あるから500ありますよね、食べれるの500って普通の人ご飯茶碗3000分ぐらい3000そんなに無理じゃんこれどうみんな食べてんのかなちゃんとあ違うわ あれがあるんだあのスモールサイズじゃないけどああはいはいそうそうそうそうあラジオでクォーターかなそうそうそうそう、うん、でもねちょっとどんどんいっちゃってくださいじゃあお願いします先に上の方からはい <laughs> これ一回抜いていいですかもちろんもちろん すっげよしあここにも刺さってますさすが 下だったからさこのバンズが押しつぶされてめっちゃでかく見えんだけど直径がなんかだいぶ顔でかいですけど、うん、半分ぐらい、うん、はい <laughs> 全然食べないですよ <laughs> 全然無理あの前共演した時からの顔がでかいネタがめっちゃ面白かった <laughs> 顔がでかい顔がでかいっていう食べ物が大きく見えないその点さっちゃんはいいよねとか言ってマックスがずるいよとか言って言われてずるくないよ同じ女性の方が、うん、その10まあ、10号とかのすり鉢で食べた時と僕らが13号で食べたすり鉢と映像で見ると同じなんですよサイズ的に <laughs> が全ちっちゃく見えてそうですまあまあまあまあまあ男性だからしょうがない男性だからいつも悩みますもんサムネ入れえなーと思ってなんか大きく見えねえなーと思ってその悩み聞いた時ちょっと面白すぎてそれはそれだけですね一番の悩み僕あの顔が大きいことに対して、マイナスに思ったことなかったんですけど、はい はじ人生で初めてちょっとマイナスに思った点がそれっていう結構ね結構しかも関わるしねそうそういつも出会うから <laughs> やば <laughs> えめっちゃ重くないこれこれでみんな分かると思いますあの同じもの持った時の <laughs> サイズ感の違いまあまあまあこれ僕が持ったビッグマックスすから <laughs> サイズ的にはちょっと見えるちょっとビッグマックに確かにそれはそうだな 当だこんなに変わるんだ <laughs> はい、はい、いいですこれめちゃめちゃうんうわこれいやこれ一番食べるんだ、種類食べてやっぱすごいわでなんでこんな 多分パテとか大きさ違うのかななんか若干めっちゃ重いこれ、うん、こっちの方が多分全然重いね重い 同じもの食べてるように見えないんだよなサイズ比がもう、 見た目が綺麗だからそんなキロ数あるかなと思ったら食べていくと結構あるな、結構重たいですねうん、うん ああもう食べるのがこれ普通にこうチャレンジメニューとかじゃないパーティーメニューみたいな感じで、うん、できるできる、うん、みんな頼める普通の人だったらこれ半分にして、うん 4つできるじゃないですか、うん、4人で1個ずつシェアして、うん、ポテトもシェアしたらお腹いっぱいですよね、普通は絶対お腹いっぱいうこれ3キロだよねこれ3キロぐらいでもジェムでポテト合わせて3キロだって4人でシェアって多分ビール飲みきん無理飲めない れも楽しいんそうなんです僕も見てる方だったんで <laughs> それが楽しいのは分かってるんですけど、はいはい、 <laughs> やる方としてはこうあ今日はそういう日かみたいな <laughs> しかもあのラスカルとかマックスなのしんどそうな顔ってなんであんななんかそそられるの見方悪いんですけどでもなんか変な話 そのしんどそうに見えない人っているじゃないですかうんうんうんうんうんうん僕多分僕とかマックさんに関しては多分必要以上に見える人 <laughs> 多分必要以上にしんどそうに見えるっていうそうですねいいのか悪いのか分かんないですけどめちゃめちゃ食べるの早いんで、うんうんうん、もうそれになる前に ぶち抜くんですよ、うんうん、ギュッギュッて食べて、あともう亀みたいな走りで <laughs> ちょこちょこ頑張るみたいな <laughs> マックスとラスカルの試合が好きなのそこだよね、うん、完全に2人のこの追い抜きの楽しさがそう本当に <laughs> ケツから終われるの超嫌ですそうなんだタイマー見ながら 人はきっと多分何杯いくだろうと考えながらそしたらここまでいかないととか思ってるとスーパーしんどいですねちょっと待って完食し終わってから言うのなんだけど ケチャップとマスタードあるじゃんえ <laughs> えー、ハンバーガーにかけて食べるやつだよねそうっすねあれ <laughs> あ確かにマジかわカメラもちょうど映ってないじゃん <laughs> ありましたもうちょっと美味しくて忘れてました美味しくて、はい、なくても十分美味しかった、うん そうなんうん、だからだいぶお腹いっぱいですはいさすがデザートになっちゃいますデザート、はい、ありがとうございます私の意見を通していただいてじゃいただきますいただきますおおこれはなかなかなかなり甘いですね 好きだけどこの甘さだいぶ好きだけど、うん、私 <laughs> 効いてる感じが、またまたアメリカンで美味しい幸せなのこれは。 ってください <laughs> これはなんか分けましょうおお やこれはすごい <laughs> これはすごいまあでもこれうま絶対美味しいですよねうん後味がすごいよ <laughs> 甘いからうんうんね 乾燥前でしょでしょナッツだいぶ効いてますねそうなんですそうなんですだからそんなにすっごいなんかくどい甘さっていうよりかは、うん、ちょっと苦みの効いた最後まで全部ハンモしをちゃんとそうですね大丈夫ですダメですダメですラスカルさんのチャンネルなんで私は今日お客さんじゃないなんでただご飯食べに来た人なんで では半分もらいますはいこういう半分でもいい大体このぐらい大きいの難しい、えー、僕の小先の短い逃げてるな私はこっちをもらいますよイエーイイエーイ <laughs> 穂先の チリだうんああうん <laughs> このチーズケーキはもう土台は全部一緒なのね、うん、それをいちごも くこれストローで吸えるなってぐらいシェイク濃厚なんですけど <laughs> だいぶ濃厚ですねこれもアイスクリームじゃない、うん、このスプーンが前提ですよね多分間違いない 締めとか緩んでいないですないんですかさよら <laughs> ゆる <laughs> 本当何もしてないんじゃないさよならさよなら